үшіп та кеттім ей эми чыда чыда чыда эми чыдамкай болуш керек эй билбейм эми бир качан элдин аялдарында вот бир нормальный машинада нормальный транспортта жүрөбүз э үшүп калып эмне кандай нормальный машинада жүргүм келип калдыбы эмне кандай машинада жүргүң келип атат эмне каяка баргың келип атат эмне бир жака барам десем бир нормальный машинага отургузасың отургузам Қойтшай. азыр айт любой машинаны отырғызам. Қойтшай. жай айлық алғам мен ай шүмшү любой машинамды айт эй жанагы ламузунбу же лимузун деген машиналар бай, не узун деген машина бар го неле узун деген машина лимузун мимузун дебей эле ә? мына троллейбус деп аталат бас троллейбусмен жүреді аппетитің қарамын ұнтып әлі лимузинмен жүрмеске бас бұл кетіп қалады он жеті жөн жеті балтыр балтыр балтыр пока жаның батасың жаным не өзіңме тім шамданып ырдай қалыпты міне жүрегіңден айланды ағатайым-ай кішкене шамды болбой жөнеле отырбайсыңбы е өзіңчү кирпиги беш метр болгон кысмында отуруп жалжаңда жалжаңдап анча мынча барып тіке ордың іліп отыр ше жылбай болар алло қаяққа не ток а <laughs> каток па мақұл азыр барамыз онда CM으로 나간 거야? қандай қандай әрі жақсы подавать еткен жоқ машина жақсы жақсы подавать еткен жоқ болғаны мына ачық жеңіз жақсы эле жүрүп барды жакшы болгонучу руслан байке тиги машинаңыздын ичине неме тиги радиаторуна суу кирип кетпедиби радиатордун ичинде өзү негизи суу болот да қырылсың ғой сен а полный полный су болып қалып ғой нұрбек өзі радиатор машинаның қанында тұрады білесің бе білемін тегі мотор жағында болады да анда өзі ішінде су болады мейлі қана машина тіңе машинаңыз тиги көлдүн ортосуна түшүп кетпедиби нурбек ай айтпадым беле Ayt kamon Nurbek'e. Ya Cengen çağız. Cengen öldüre tarzım. Алло, Кокош, тиги Нурбек жаңда эмеспи? А, мейли давай. Э, Токош, кандай? Жакшы? Э, тиги Нурбекти сурайын дегем, Нурбек жок, барган жокпу? Сукуш. Сукуш сізге нұрбекті сұрайын деген нұрбек барған жоқ па э сөмкене де жоқ бұл мейлі мейлі пока қандай қаяқта жүрсіз мен тиги тукуш менен машинанын аккумулятору бузулуп ошону оңдоп азыр аккумуляторымды жуып турупчу автону сындырып қойып азыр э эмне болду эмне болду канча болду саат саат ондо келем дебедим беле эми он болот да мына онда келбедимби сен мурда күнү айткансың ондо деп эки күн өтүп кетти эмасы канча мен күнүн айткан эмесмин да зато саат ондо дедим да онда келбедим э, бар тамақ қой барып тамак койчу тамакты бүрсүгүнү саат ондо жейсиң чүніңі? ким сага тамак жасап берсе ким идишиңди жууп чайын кайнатып берсе ошону жүрө уруктуңбу жыкшап ал ошону давлі кішкене башым ауырып жаған үлбе мұны көрші мұны апей нұрбек қырықтан өтіп кеткен тұрбайбы қырықтан өтіп кетіп тұрбе ооба не қылыш керек ошо айтамын эле үшүп атам жаман скорыйга чала калайынчы э эй чалчы ошентип скорый чакыралычы ыйгаш айгыр десе берши телефон телефон өчүп калыптыр мынакей чалар ошону эле үшүп атам деп коем а паролуңду айтсаң пароль эй пароль неме кылбай? болду эми чала калайын паролун айтпайсың жок болду все нормально уже аз түшүп калат температура делечи нормально Паролуң айт дейм эле эле койбойлубу жок жакшы жакшы мына кырсын. раз нормально экен чалбай эле кой Айтты атам канча пароль сабайлауға бөлу кейін мен өзім шауып қоямын а нұрбек айтты атам қанша пароль эми алардын деле оор акылы эми чөптөн бар берсең эми мен жакшы эле мына вот нормально вот бар суу алып келе калчы мен сериал көрүп аткам мына бар эме кичине суу сап кет, мына нормально жакшы эле мына вот нормально болчу эми бар суу алып келе калчы болом бар эмне болуп атасың эми болчу күліп алайын деді аз қалды қаяқта қыз көреміз ассалаумағалейкум менинчек алейкум салам моғол айылдағы жаңа русланды танисың ба русланды қайсы руслан барабан ойнағаншы барабан музыкант а, а музыкант па ошонун үйү кайсы жерде ал жаңағы дасторхон деген магазин жанында жашайды дасторхон деген магазин қайсы жерде дасторхон деген магазин ...мен үйім жанында да а сен үйің қайсы жерде менің үйім ошо руслан байкенің жанында да нар жағы